専門学校に入る時に決めたのは、ここで一旦真面目にやり直そうと思って、リセットするぞとそう真面目にやり直そうと思ってものすごく人当たりよくもうクラス全員と友達になるつもりで行ったんですよえまさかこの服装で行ったわけではないですよねこの服装です北斗の県の、うん あの村を襲いに来る側じゃないですかまあジーロとかですよね、うん、うん、どっちかっていうと救世主よりかは絶対に人間オリンピック、ね、こいつこいつオタク使って人間オリンピックしに来たみたいな <laughs> でも一つ言い訳をするとその頃は革ジャンじゃなかったんですジャージでしたジャージだったんですかジャージでしたでもここに棒眼ついてるかもってみんな思ったと思いますスペードじゃないですか <laughs> スペードとかジャッカルじゃないですかいやでもそれはコミュ力でなんとかカバーしたんですか あの本当に自分にそんだけのコミュニケーション能力とあるとは思ってなかったんですけどいやだから爆発したんですよそこで今まで読んできた本とかそうそうそうこう蓄積したものがある意味、暴力ではなく初めて言葉として爆発したんですよ、きっと。あとは単純に周りみんなオタクだったっていうのがでかいですね、うん、俺の好きなオタク、うん、好きな人間しかいないとか好きなコミュニティに初めて来れたわけですよね初めて来れた で最初は当然警戒されましたけどめげずに話しかけたりとか遊んだりしてるうちにみんな受け入れてくれるわけなんですよね。なるほどだから大体みんなと仲良くなって、まあ、飲み会したりカラオケ行ったりとかそういう経験もね初めてだった。あすごく楽しかったですしあとクラスで成績いい方だったんですよ初めて。初めてあ、まあ、あの偏差値30とか別としてですよ、うん、あの課題とかをちゃんとやるようにしたんですあの ここしかないから俺には <laughs> だからここしかないからサボる暇もないんです好きこそものの上手なれが、うん、まさに地でいくようなそうなんですよでそれまで特に文章の勉強とかもしてこなかったんですけれども <laughs> いやでもやっぱ本読んでたのがでかかったんですよそうなんですよねだから小説読んでたおかげでなんか最初からそこそこ書けたんですよ出てきちゃうんですよね、うん、言葉だから正しい文法いわゆる美しい文法っていうものが本読んでたおかげで自然と身についてたんですよね のおかげで割とクラスでも成績いい方で発表会でも優秀賞を取ったりとかして成功体験重なるんですよウキウキになってウキウキですよね俺この世界やっていけるでそれでそのおかげで結果的に今ここにいるなるほど、だから専門学校に入ったところが一番のターニングポイントです、ね、一番大きかったですね、うん、そこで入ってなかったらと思うとゾッとしますね、うん、何やってたんだろう今頃って 多分塀の中でしょうね <laughs> 今頃本当ですね、今頃っていうかとっくの前に <laughs> ちなみにその行った専門学校はと東京あバンタンゲームアカデミーです、はいはい、あの雑誌で広告で見たやつ見たで、うん、東京だったんですね東京です恵比寿にもありますねバンタンね、うんうん、バンタンは割と、うん、バンダムも結構開発者でいますよ、ね、えー、バンタンには社内がありましたよ割とねプログラマーとかで優秀なのが結構 うん聞いた話で面白かったものがアミューズメントメディアあるじゃないですか、あのー、バンタンとアミューズメントメディアが構想してた時期があるらしくてああ本当ですかそれは初めて知った生徒が勝手にあそうなんですか勝手に、あの仲悪かったらしいんですよでその時にアミューズにいたのがあのアークシステムワークスの森利光先生ですねああそうなんですか あの森さんまさにあのあの人あの人も恵比寿の専門学校出身そうそうそうそうその時、はい、バンタンもアミューズも恵比寿にあったんです恵比寿ですよだから今でもそうですよ同じ島で2つの専門学校があるから揉めてたんですねテリトリーもまさにマフィアの世界じゃないですか。どうやらうちのバンタンのそのまあ俺からすると先輩なんですよ。バンタン側の生徒が粉かけたらしくて、うん、あのアミューズのところに自動販売機なかったらしいんですよ。 万端側に買いに来るんですって万端側のそんなに不便な場所かって <laughs> あの確か森さんの飲みたいものがそっちかそういうことだったんだ、うん、森さん買いに来てて、うん、買いに来たら、その鍵口叩かれたんですよ、うん、アミューズのやつが来てんじゃねえよって、うんうん、普通に来てそいつの頭を自販機に叩きつけたんですよ森さんが森さんが 森さんもやりそうだからなやるあの人はあの人はああ見えてあのままだからな <laughs> あの見かけ通りの人って珍しいんだよね、うん、まあ確かにでもグラサン三重士の一員ですからねそう、うん、森さんただグラサン三重士の中で一番手が出るタイプ <laughs> 手が出るタイプまあ当時学生ですからね言うても まだ若かったですからね、だってあの人と話それるけど、うん、あの人ねいやあいつどうかと思いますよねって話してて、うん、僕が冗談で、うん、森さんのレクサスで、あいつんち突っ込みましょうよっていう話に対して、はい、僕が期待してたのは、ええ、ちょっと待ってくださいなんで僕の車なんですか、だったんですけど。あの人そこに対しては一切反論しませんでした、ね、 自分のレクサス使うこと自体は受け入れた自然受け入れて突っ込むむしろそこに車で突っ込むってことに対しての重要性がすごい高くて <laughs> こいつ大丈夫かと思いますよ原田さんにそれ言われるの相当ですね、うん、こここのあれここの人本当はやべえ人なんじゃないのかっていういやでも森さんもあの俺が専門学校生か卒業する間際くらいの時代が付き合いがあるんですよああそうなんですねその頃可愛がっていたいただいてて、うん だからまさに可愛がるタイプですかねそうなんですよねすごいお世話になってインタビューとかも指名で呼んでもらえたりとかして、面倒見のいい兄貴ってイメージですねでもあの人普段はもう勘弁してくださいやめてくださいよって言ってるじゃないですか、ええ、あれずっとそんなタイプに見えるのにずっとあの <laughs> いじってると、うん ううってなった後に「お前そろそろ暴れるぞこら」 <laughs> 言う言う <laughs> めちゃめちゃそっくりでしたよ言いますよねそれ森さん、あれ、うん、あの瞬間めっちゃおもろいですけうん、めっちゃ面白いですよねけど言うんですあの、うん、突然来てるそろそろそろそろそろそろ暴れるぞこらっていうのは、うん、ゲーム業界でもあの人だけですから、うん、本当にこいつ本当に暴れるんじゃないかって。 専門学校はそういう濃い連中が集まってたんですよ、ね、えでもやっぱその時代が、うん、ターニングポイントだったんですねターニングポイントでしたねだからもうそこで俺はここでやっていける一生の仕事にできるっていう自信が持てたからこそそこから道それることもなくここまでまっすぐ来れたわけでその時は何て呼ばれてたんですかねあこうニックネーム的な梶田君梶やん梶やんか梶やんとか梶田君とか、 カッチとか、呼ばれてた気がしますねあのちなみに俺のマフィアカジダっていうニックネームとペンネームですけれども、はい、これバンタンで付けられてるんですよ僕それ聞こうと思ったんですよやっぱりバンタン時代だったんですか、ね、あのー、講師と 結構話す時間が長いんですね、はい、バンタンって、はい、講師と生徒の距離が近くて、はい、そこもいいとこだったんですけれどもそこであと喫煙所で一緒になった時に「俺そのペンネーム欲しいんですけれどもつけるとしたら何がいいですかね?」って聞いたらタバコをこう一ふかしして少し考えて「マフィア勝ちたじゃない?」って言われたんですよ。それでもほぼほぼあの囚人番号893 <laughs> ヤクザかじしたって言われたこととあのえあの文字だけで並べるとエピソードとしては変わんないですけどね一応なんでそれ付けられたか理由はあるんですよ、あの俺その時に確か課題かなんかで「ゴッドファーザー」のゲームのレビュー書いてたんですよえそれよりによって <laughs> よりによってではないよりによってではないですよ好きだったんでああ でもでもやっぱそっちが好きなんだ好きだったねあの「ゴッドファーザー」自体はもう映画も好きでしたけどただその時は別にあのそれを自分の売りだと思ってなかったんですよあ好きな映画の一つ自なかったもんね、うん、好きな映画の一つだしそのゲーム化した「ゴッドファーザーが」まあ、面白かったから、うん、それのレビューとか書いたりとかしてたんですけれども、まあ、するとですね、あのー どうやらそれが得意ジャンルだと思われたみたいなんですよ、うん、あのそれ多分それはあの、うん、見こう見かけから入るそうなんですよでも洋芸も好きだし洋芸ってそういうクライム系多いじゃないですかあそうもちろんもちろんだったらこれマフィア梶田って名前意外と悪くないんじゃないかなって思って、ね、もう洋芸人が死なないゲームの方が珍しいぐらい、ね、そうそうそうそうだからもう犯罪者主人公のゲームなんて洋芸ほとんどそんなんばっかりですねだから俺そういうゲーム仕事にしたいなと思ってたんで、うん だったらこれインパクト的にもありじゃないかなと思ってありがたく頂戴したんですねああそこで完成しちゃったんだもうでそしたらですねまさか10年以上経ってもずっと浸透し続ける名前になるとはいやそうですよねまさかその頃の 梶田さんが「シン・ゴジラ」のスタッフロールにマフィア梶田って出てくるとは思わなかったですよね。 <laughs> 思わんですよね。いやそう考えるとこの十何年は幸せな人生を、幸せでした歩まれてますね本当に幸せだと思いますあのだって全部好きなことをやってきてるんで本当にあの子供の時代に地獄を味わったほど大人になった時楽しいと思うんですよ俺。 わかります僕もだからゲーム抑圧されての今なんで、うん、だから子供の頃に戻りたいっていう人いるじゃないですか信じられないですよわかりますわ、かりますなんであれをもう一回味わいたい僕も、あの大学で一人暮らししてからの、はじけっぷりの方がでしょそうですよね俺も専門学校入ってからの方が人生が一気に楽しくなったんですよだからそれ考えると が今流行ってるタイムリープものとかも考えもんだなって思うわけですよ俺自身が戻ったらね下手したらだってもうそれる方しかいかないだってサイコロの目の確率で言ったら、うん、あの本当1位以外は全部ヤクザマフィアって書いてある世界でたまたま1位を行くタイミングがあったからだけですもんね、あと他にもありましたあの相撲部屋と、うん、っていう 今でも忘れないでおこうって絶対に思ってるのが当時の自分は本気も本気だった、うん、当時の自分にはそれしかなくてそれをあの子供だったからの一言で片付けるのはあまりに不誠実じゃないですか。なるほど当時はそんな生き方しかその場所でしか許されなかったんだからそれは今大人になって幸せになったお前が偉そうなことを言ったところで、当時お前が嫌ってた周りの人間と同じだろうって話になるんですよ。なるほどなるほどそううね、それ忘れるとすごく嫌になるんで。 なるほどだから過去のそういった悪悪さを誇るっていうのはすごく嫌なんですよあ分かりますそういうのは絶対したくないんですけれどもかかといって完全に卑下してこんなことする若者はクソだって今になって言うのは絶対言わないそうですよねだって今かの自分もそう近いわけだから同じことをしてるやつがいたら、うん、応援しますもん頑張って <laughs> 頑張ってですよね、うん、だからヤンキーとか元ヤンとかの人たちって幸せだと思うんですよあそう そうなん大人になってだって俺は昔よみたいな話を堂々とできるいやそうなんですよ、うん、あの意外とヤンキーの方々っていうのは割と、あのある意味中学校ぐらいの時から人生をある意味謳歌できちゃってるんですよと、うん、羨ましいあの、はい、いわゆる今言っちゃいけない言葉らしいですけどそう一時流行った言葉としてね、うん なんていう言葉があったわけじゃないですか、うんうん、ありましたねであれっていろんな意味を含むんですけどちょっと外れの田舎行くとやっぱりヤンキーが強い時代ってやっぱあったんですよね、うん、今でこそそうじゃないかもしれないけど僕らとかの奈良県とかの中高でさえ、うん、やっぱヤンキーっていうのが幅利かせててで彼らはモテるし、うん、あのクラスでも一目置かれるし、まあ、なんならこういう俺みたいにクラスの隅っこでイラスト描いてるようなやつはやっぱなんか言ってくるしみたいな。うん 僕も中学校の時はそうでしたね、うん、ヤンキーがに絡まれるのが嫌で、うん、これは初日にかますしかないって思い込んじゃって、うん、小学校の時はもうギャグばっかりやって漫才やるような子だったのに中学校の初日にヤンキーのやばそうなやつが一人一人になんかよろしくなって握手していってるの怖っと思ってでそいつを無視してやると思ったんですよまず。うん かっけえ無視したら何か言われると思って、無視したら「おい!」って野球部のエースだったんですよ、うん、ああるあるで俺が唯一覚えてた「ビーバップハイスクール」って親戚んちで読んでた「ビーバップハイスクール」って漫画で覚えてたセリフで、うん、俺よく考えたら13歳が言うセリフじゃないんだけど俺がお前の面を汚すようなことを何かしたのかってセリフが「ビーバップハイスクール」って書いてあったからそれをそのまま言ったんですよ。ビーバップハイスクール 「これはお前の面汚すようなことなんかしたんか」って言ったら多分13小学校卒業したてのこう子供たちにはかなりインパクトのある、うん、あったね、セリフだったんでしょうね。そのセリフはこいつはあのびっくりしたんじゃなくて理解できてうん、うん、うん、って顔になって僕は話してくれたんですよ。うんうんうんそしたら休み時間に、うん、あのピー入れますよね。 っていうあいつに喧嘩売ったやつがおるらしいみたいな感じで、みんな見に来たんですよ、だけど僕はヤンキーじゃないわけじゃないですか、はい、そうそういうことを最初に一発かますともういじめに来なくなるというかこいこいつはなんかなんか隠してるぞみたいな、うん、ただそうすると賞味期限があって、はい、あの半年ぐらい経つとメッキが剥がれ始めるわけですよ。はいはいはい、こいつ ひょっとしてヤンキーじゃないなこいつなんか別にヤンキーとか喧嘩が強いわけじゃなくてなんか端っこでなんか G ペンとスクリーントーン切ってるぞみたいな本格的じゃないですか教室でやることにしてはバレ始めるわけですあ、はい、僕がバレ始めた時にんかマヘさんとちょっと違うな僕がそのではなくて、ね、あの僕はあの権力の方権力はいあのこれもまだよくないですけどどうやって子供が権力その うちはマヤさんとまたちょっと違うのそのたまたま母方もそうです父方もそうなんですけど、いわゆるその国から君なんとなんとか随宝賞みたいなこう、勲章をもらっちゃうような家系なんですよ、その国から表彰されてあの皇居とかで表彰される、そういう親とかおじいさんとかだったのであのなんか、ね、僕も小学校の時は違和感思えなかったんですけど、だんだんその中学校ぐらいになってくるとこうおこれは何だろうと思うんだその んか例えば街で体育館を借りたい借りたいってなんかそのレクレーションとかで、うん、あと体育館って結構やっぱ人気であのなかなか予約が取れないんですよ。あ、うん、ただうちの親父があの私服で行くと取れないんだけど、はい、うちの親父がこう金銭の入った制服すごい金銭が いっぱい入った制服を着て、受付に行って「ちょっとあの来月のこの時間取られへんかな」って言うと「余裕で予約が取れるんですよ」地元っぽいで俺はあら子供心に世の中にはあのババババババババって走ってたりとか「俺らダメどんけこら!」って言ってるおっさんらをしのぐ力が どうやらあるらしいそれは決して拳や銃の力ではなくこひょっとしてここについてる何かの方が強いのでは制服のパワーそうと思ったんですよ、うん、だからこれだと思って僕が強いんじゃないぞと何かあるために親戚とか親の名前を出して、うん はあ俺の親父俺そんなことされんのやったら呼んでくるで <laughs> いやあのも逆にものすごく潔のいい子供ですそうですあの普通親頼るのもなんかこっち抵抗あるじゃないですか、ね、情けないとかあるじゃないですか、えー、ないなくて全くなかったです それをはっきり言えること自体がやっぱ非凡なんですよ、はい、あの、うん、僕ねに親戚あの母方いるんですけど、ええ、墓を見に行ったんですね、ええ、なんか全然知らない人まで花とか水やってるんですよあの親戚じゃないんですよ、うん、そうなんでなんだろうと思ったら墓を見たらこう でっかい星とかが入ってるんですよ、うん、死ぬほどでかい星とでっかくもうマイさんさんより背の高いいや違うんですよあれ軍人の墓なんですよあでも戦死した理由とか書いてあるんですけどまあまあ偉かったわけですよえおじいさんですかおじじいさんとかひいおじあのおじおじあの直接のおじさんじゃなくて兄弟のおじいさんとかもう軍軍人系のすごい墓がいっぱいあるわけですよ、ね、そういうの見てみんなが敬ってるの見ると あの星がすごいことがすごいって頭になっちゃうからあのちょっとこじらせたのと勘違いと大げさに振る舞いたいっていうのも込みでそんなんそんなん言ってくるんだったら呼ぶわ。 <laughs> 全部よ全部よ全部読めんねんでって言ってたんですよ <laughs> 権力のパワーそうこれが三島財閥につながるんでしょうねなるほど腑に落ちた、うん、だから僕はこの、うん、やっぱ権力っていうのをふんだんに <laughs> ふんだんに中学校ぐらいからこう使ってましたねいや賢いそうそうするとやっぱこう、うん、そのそういう役、あのヤンキーのあれとかにあんま巻き込まれなかったですね、うん、最初だけは完全にヤンキー漫画の導入だったんですよね それまでそれまでヤンキーじゃなかったやつが伝説を作っていくところ頑張ってみたんですけど、うん、すぐにメッキが剥がれるのでもったいないもうこれはこれは持続できないだって次何かあったら多分ボコられて終わるんでそこからカメレオンみたいなルートに入る入らなかったんですよ僕はあの急にスネ夫のルートに入って <laughs> スネ夫のルートですよね親うん、親とかを使う、はい、ね反体制かと思ったらいきなり体制派ですもんねそうそうそうそう、うん なるほど、うん、でもそれはそれでそれはそれででもやっぱりそうせざるを得ない環境に置かれてるのが辛かった、ね、すっごいある意味中学校は公立で、うん、わ悪いとこだったんですよ僕姉の世代までは本当朝日新聞の3面にの常連ぐらい荒れてたとこだったんで、怖かったですねなんか俺の世代なんかおとなしかったもんですけれどもそれより上の世代でめちゃくちゃですよ、ね、いや本当すごくてだから 姉なんてヤンキーじゃなかったのにあの姉2人いたんですけどその姉からのお下がりのカバン使うわけでしょ中学校って、うん、もう姉なんてヤンキーじゃないのにこんな薄さのべちゃべちゃに潰れてる薄いのねもう全部ホチキスで止めてあって中はテープ巻いてましたテープも巻かれてぺったんこなんですよ今日入んないんですよ鉄板入ってました鉄板入ってなかったですけど入んないんであの リュックに死ぬほど教科書入れてなぜかペラペラの持っていくなんで持っていくんですか <laughs> えそれ持っていくのはなんか理由があるんですか持っていかなきゃいけないルールなの校則なんですよ、そういう学校だったんでまあすごいのがいるんですよあのなんかちょっと揉め事起こすお兄ちゃんがあのバイクで校庭にバンバンバンバンバンバンバンバンって入ってきて先生たちが抑えに行くみたいな漫画で読んだやつそうだからすごいその世界が嫌ででこいつら に暴力ではかなわない格闘技も習ってみたけど喧嘩になったら絶対そんなの喧嘩なんて技術じゃないじゃないですかだからもう技術で魂ではかなわない俺これ何で勝てるんだろうなと思った時にどう考えてもうちの親親戚の方が目に見えないすごい力を持ってるぞ、うんうん 完全に悪役の考え方ですよね漫画のいや漫画の警察組織の腐敗とかを作り出してるやつのバックボーンいやそうなんですけどだから、うん、だからそれなんかやっぱ歪むんですよ <laughs> どうやって人間って追い詰められて怖くなると歪むんですよ、ね、どうやって持ち直したんですかそそのまま行くと多分あの警視庁とかに入って裏で汚職をするタイプなんですよだから僕はスポーツですね僕の場合はスポーツ大嫌いな爽やか絶対やりたくないって言ってたスポーツを親から強制されたがゆえに、はい あのたまたまテニスやってダメ野球やってダメ、うんうん、格闘技やっても、まあ、柔道はそこそこいけますけど、やっぱ打撃やるとリーチ長いやつになる、もう何やってもモテないしこれ何にもなんねえじゃん俺やっぱ絵描きたいって言ってるのに俺が絵描くだけじゃダメでスポーツやスポーツやスポーツやスポーツやってずっと言われるんで、たまたまやったそのヨットの世界がヨットレースの世界がピシッと。 ハマってヨットレースヨット嫌だったんですけど、乗れるのも嫌だしだけどやると結構前を走れるんですよなんか速いんですよ才能があったんだたまたまなんですかねだから、あ俺乗り物得意だぞと思ってなんか車の免許も教習所みんな行くじゃないですか、うん、俺俺これ受かんじゃねえと思って、うん、俺教習所行ってないんですよ一発ですか警察にそのまま受けに行って受かってるんですよ嘘でしょ、はい、だから仮免許も 珍しいです仮免許も一発ですへえマジですげえ、はいえそのプロドライバーになった方がよかったんじゃないですかいやだからひょっとしたらだから乗り物意外と行けたらしくて、うん、船もそうだし車も行けてっていうのでそれで認められると表彰で上がるわけじゃないですか、うん、高校ぐらいの時からこう大僕隊とかいろんな表彰、ええ、やっぱりそれ自己承認欲求ののが初めて満たされた時なんですよね、ええ、だから人から称えられたり 新聞にこう成績が載ってたりとか国際レースも大学の時出るようになって、うん、そういうふうになると急にその歪みというか世の中に対する鬱憤とかじゃなくてなんか知んないけど急に報われるわけじゃない急に呪いが解けるんです、そしたら呪いが解けたんですよ。うんすっげえ爽やかな解け方で羨ましいそう爽やかな解け方しました スポーツきっかけに構成しましたってもうみんな好きな話じゃないですかだけど解けたけど、もう大学卒業したら「はいスポーツ悪い」でもう早くゲームのとこに戻んなきゃみたいな。ああそこはぶれなかったぶれないもうすごい勢いで、うん、あのみんな塩焼けして茶髪で。はい サーファーみたいな格好してヨット部モテモテの中一人だけもじゃもじゃで、うん、全く髪の毛が茶色くならずっと黒いままで黒縁眼鏡のでもキャプテンだったんですよ早かった、ううキャプテンなんですよキャプテンキャプテンですよもう首相でキャプテンヨット部終わった瞬間に筋トレ道具も全部捨ててヨットウェアも全部捨ててあのずっと家でこうやってゲームやってました よくそこまですっきり捨てられたもんですねいやもうもう全然もうそもうこれこれは今もう勝ち逃げ勝ち逃げみたいな感じです大人に対しての勝ち逃げ大人に対して俺は役目を果たしましたよいい子供 成績のいい子供スポーツもできる文武両道の子供原田さんちはいい子育てましたねいい大学行っていいスポーツもよくて勉強もできてすごいじゃないですかっていうところでゴールです僕はもう義務を果ここっからは俺、うん、こっからは俺の世界だゲームやるぞっつってもう初任給で基盤買いまくりみたいな。